За бүгд өнөөдрийн минь төргий. За битээр өнөөдөр мэрэгжлийн төвшөнд хос ревю хийж та бүхэнд үзүүлье. хайрцаг задлж бүтээгтүүнийг харуулах биш харин бүр яг яаж ашигладаг ямар давуу талтай ямар шин технологи ашигласан бэ гэдгийг харуулж ревю хийнэ. За. За <laughs> тэгэхээр тань би бүр чамд хараад ревю хийх. За эхний ревю хийх зүйл болоо. Шаг шүгэ. За. Ерөнхийдөө богино долгионы зуух нь энгийн стандарт загварын элбэг тохиолдох хар цагаан саар л өнгөтэй хийгддэг гинэ. Таны ямар ч хоолыг гайхалтай амттай болгож таны галтогоо өнг үзэмж нэмэх болно гэсэн. Ногоон, ягаан, цайвар, шаазан, саарл болон классик хар өнгнөөс өөрийн галтогоондоо та тааруулаад сонгож болох юм байна. Галтогооны өнгөд зохицохоор бүтээгдсэн байдаг юм нэ. Аа за за баярлаа. <laughs> За өргөжлүүлээд харъя. Чарах шүгэнд Юмакс гэхтэн ингэж идэв штэ ингэж хатаачлаа. Эсвэл ингэж чанар нь муутгаад байна. Пэйжэнд хоол алахаараа юу сонирм байна өндөр гэл тэгэд идэв штэ. Шалтгаан нь ерөөсө бид нар зөв тохируулж чаддгүй. Тэгээ яаж тохируулхаа мэддгүй. Тэгэхээр энэ шарах шүгэний давуу тал нь өөрөө автомат горимтойгаа учраас яг тэр бүтээгтнийхээ төрлийг сонгоод гарам нь тохируулчих юм бол яг одоо шив шин одоо юу шиг шим шин хоол гэх нь надад юу лээ? Fresh. За, fresh. Аа за. За дараагийнх нь харъя. Аа. Шарах шүүгэний урд нөгөө ээдрэтэ олон конопууд байдаг штеп. За тэгвэл тэдрийг багсгаж өгсөн байна. Дараагийн бас нэг хэлж чамд одоо уншиж өгөх танилцуулах юм юу вэ гэхээр богино долгионы зуугыг удаан идэх юм тул онцгой арчилгаа шаардлагагүй. А бидэнд хоол халаахад тавг нь халсан ч хоол нь бүрэн халаагүй байх тохиолдлууд гардаг гинэ. Чамд энэ тохиолдол гарч ирсэн үү? Гардаг шүү. Тэгээд хоолоо гаргаж ирэхлээр тавг нь амар халуун гар түлхгээд хоол амар халчжээ гэж гаргаж ирэнгүүт хөтөн байдаг. За тэгээд э, энэ дотор болвол одоо энэхүү проблемыг шийдэж өгсөн систем ажилладаг юм байна. Автокук гэсэн горин байгаа юм байна. Тэрийг хардаа автокук гэсэн горин байдаг юм байна. За хоолны төрөл цаг температурыг өөрөө тааруулах таны цагийг хэмнэн гинэ. Түгээмэл хийгдэх хоолнуудыг хийх тохиргоотой суйрлагдсан байдаг тул та бүтээгдэхүүний төрөл болон жинг тааруул стартапчиг дарахад л хангалттай. Тогны зардлыг хэмндэг ямар систем байдаг вэ? Одоо хүмүүс шууд хариулж байгаа. Ecomod. Ecomod. Тэ. Ecomod-тай байна гэдэг нь таны зардлыг хэмнэж өгнө. Bespoke брэнд байлаа. Одоо дараагийнхаа юу руу явъя. Review хийх бүтээгдэхүүн рүү. За. Одоо бидний ревю хийх бүтээгдэхүүн бол Samsung-ийн Bespoke Jet тоосрогч. Хэрэглэгчдийн санал асуулгаар хамгийн их үнэлэгдэж байгаа утасгүй тоосрогч. Оо за. Утасгүй. А энэ зөвхөн нөгөө цэнэглэгч нь л уцтай юм байна. А тэгээ шууд энэчээсээ салгаад шууд. Энэ чи авч болох юм уу? Авда. Аа ингээл. Аа би энэ томд ирчтэй хамт гэж өдөөдсөн чи. Нэрийнхэн юм гараад ирлээ шүү дээ. Айгүй жимгэр тасрагч гараад ирсэн. Бидний эрүүл мэнд амьдралын чанар нь бидний амьсгалж байгаа агаараас шалтгаалдаг. Олон давхаргаж шүүлтүрийн систем нь 99999 хувь тоосыг шүүж, ашил үүсгэгч бичил биетүүдийг эрс багсгадаг. Тоос орогчийн тоос цоглуулагч савыг гараар цэвэрлэх нь эрүүл мэндийн хувьд шаардлагангүйхгүй. Энэ асуудлыг бид нэг дор шүүлтүүрээр шийдэж өгсөн гэсэн байна. All in one агаарч уулалт шийдэж өгсөн. AirPods технологийн ачаар батареага цэнэглэхдээ саваа хэрэглэгчийн оролцоогүйгээр автоматар цэвэрлэж нарийн ширхэгтэй тоосомцрогч сорж мөн бактери үржих болон хашил үүсгэхээс сэргийлж өгнө. 27 нүхтэй жид циклон технологийн ачаар тоос орогч нь цэвэр агаар ялгаруулж агаарын солилцоо хийхдээ хүчээ алддаггүй. Тоос орогчнаас нөгөө нэг юм агаар гараад идэв штэ. Тэгээ нөгөө удцсан хуучирсан тоос орогч нь бүр ингээ өмхий гаргаад идэв ш бараг тий. А сорох хүч нь цэвэрлэгээний чанарт нөлөөлдөг. Сайжруулсан статор, ротор, 3D эр бүхий дижитал мотор нь минутанд 135 мянга эргэж 210 ватт хүртэл хүчээр сордог. Энэ нь альва гадаргууг үр дүндээ цэвэрлэх боломжийг олгодог. Bespoke Jet Premium тоос орогч нь 24% хөнгөн болсноор таны буугойн дээрх ачааллыг багасгасан. Энэ килограмм 144 килограмм байна уу? Өө тийм шүү дээ. Тийм. Аа энэ дээр биш дээ. 1 килограмм 480 орчим килограмм жинтэй юм байна. Одоо ингээд хүч нь сулраад идэг штэ одоо ингээд сорох хүч нь муудаад ч юм уу. Тэнгүүд одоо тэрийг болохоор нэг цагийн турш цэнгээ барьдгаар юм энэ тасрагч шийдэгдсэн байна. Тэгээд цагийн дотор бол хангалттай сайн саралж штэ. Оо тэгэнгүүтлээ нөөц нөөц батарейтай гинэ. Нөөц батарейныхаа тусламжтайгаар 2 цаг хүртэл хугацаанд тоос оруулах юм байна. Арчлахад амархан 1.5 литрийн багтаамжтай тоос цуглуулагч сав, циклон систем зэрэг энэ бүхнийг усаар зайлахад л болдог. За, тоо сорогчийг дараах хошуу сойзнууд дагалддаг. Аа, эднэр. Энэ юм нэ. Юу ямар хөөрх юм бэ нараа? Хичнээн 1 2 3 4 дөрвөн хошуу байгаа юм шүү дээ. Энэ болохоор ус шүршиж эргэдэг сойзоо гин. Паркетын шал малнаас зүгээр л юм. Тийм. Амтны ус авагч сойз гэж байгаа юм байна. Сойз. Нийлмэл сойз, зөөлөн сойз гэж байна. Бисбокийн хичээж утасгүй тоосрогчийг та нартай танилцууллаа. Дараагийнх нь Beesbook Jet Bot тоосрогч. За энэ болохоор яадаг вэ гэхээр хамгийн түрүүнд одоо онцлогийг хүсэж байгаа зүйл нь бол Jet AI Object recognition буюу биетийг таних технологитой гинэ. Энийний тусламжтай яадаг вэ гэхлээр робот тоос орогч нь тавилга, эд зүйлсийн төрлийг тодорхойлоод англиад байшлыг нь санах ойтой гинэ Энэ нь тоос орогчийг хагарах аюултай зүйл рүү ойртохгүй байх боломжийг олгодог. Та тоос орогчоо ажилуулахын өмнө өөрөө бүрийг шалгаж сэвэрлэх үйл явцад одоо нөгөө тоос орогчны зам дээр юм хон байна, сорогчгүй дээ, ороо гатчихгүй дээ, юм төсөө унахчихгүй дээ ч гэдэм юм ингэж санаа зовх шаардлагагүй юм байна. Яагаад гэвэл 3D хэмжээст камер нь орон зайгаа сканер даад саа татгарыг тэр дундаа жижиг нарийн объектуудыг хүртэл мэддэрдэг. Жишээлбэл ердөө 1 см өндөртэй утас кабелийг ч хүртэл таних чадвартай. Тэгвэл амар. Тэгвэл амар сайн танд юм байна тий. Лидар мэдрэгчийн ачаар робот тосрогч нь орон зайг төгс мэдэрдэг. Мэдрэгч нь орон зайг сканердаж объектуудын зайн мэдээллийг цуглуулдаг бөгөөд энэ нь оновчтой замыг сонгон цэвэрлэх боломжийг олгодог. Дээ. Цэвэрлэгээ бүрийн дараа тоосны савыг цэвэрлэх шаардлагагүй юм. Цэвэрлэгээ дуусны дараа робот тоос орогч нь цэвэрлэх станц руугаа автоматар энэ дээр ингээ буцаж ирээд тэгээд Air Pulse технологи автоматар цэвэрлдэг. Ингэснээр та илүү эрүүл ахуйн шаардлага хангасан цэвэрлэгээ хийх болно гин. Тэгээд энэ ч өнөө хоримтлуулж агаад аа энэ чэнээс ингээ хогныхоо утыг авчих юм ба штэ. Төвшөлтөд 5 шатлалт шүүлтүүрийн систем нь цэвэр агаар ялгаруулдаг. Гол латис шүүлтүүр нь том тоосон цэрийг цоглуулж аваад циклон шүүлтүүр рүү дамжуулдаг. Тэгээд хөвөн шүүлтүүр, микро шүүлтүүр эцсэн хамгийн жижиг тоосон цэрийн шүүлтүүрээр дамжин өнгөрдөг. Үүний ачаар та цэвэр агаараар амьсгалах болно. Ер нь энэ бейсбукийн тасарагчдын тайлбарыг ингээд уншсан чинь аль болох юм цэвэр агаар буцаж гаргадаг байх юм технологи оруулсан юм шиг тайлбарлсан байна те энэ дэр байнга л тэрийг тайлбарлаж хэлээд шүү дээ. Тийм байна, тийм байна, тийм байна. Jetbot тоос орогчийг арчилхад хэлбэрхаа. 0.2 литр тоос цуглуулагч түүний дотор мультициклон системийг усаар залхад л болдог гинэ. Энэ тоос орогчны сорох хүчийг тохируулах шаардлага байдаг гинэ. Тэр өөрөө тохируулдаг. Ухаалаг эрч мөчний удирдлагын систем нь гадаргууны төрөл тоосны хэмжээг тодорхойлоод дараа нь соролтын хүчээ тохируулдаг. Хевсийг цэвэрлэх гэхэд соруулах хүч автоматар нэмэгдэж тоосыг бүрэн арилгадаг гинэ. Робот тоос орогч гадаргуу бүрт тусад нь сойд сонгох шаардлагагүй. Зөөлөн хүм материалаар хийгдсэн сойз нь хевс хатуу гадаргууг аль альнийг нь үр дүнтэй цэвэрлдэг. Мөн сойзонд үс орооцлохоос сэргийлээд наалтсан үсийг жижиглэж өөрийгөө цэвэрлдэг гинэ. Wi-Fi-ийн тусламжтайгаар хизээж хаанаас ч удирдах боломжтой. Мөн Smart Things app-ийг ашиглаад та алсаас сонгосон өрөөнүүдэд цэвэрлэхээр тохируулж шаардлагагүй өрөөгөө бас хасаж болох юм байна. Jet Live функц нь болохоор роботоос оргчийн цэвэрлэж буй процессыг хянах, таны тижээвэр амьтад хаана, гэрт юу болж байгааг боддоор хянах боломжийг олгодог. Э? Юу вэ? Камераар лайв хийх юм уу? Үгүй харин яра. Вау. Энд дээр өөр дээр кам. Өө тийм ээ тийм ээ энэ арай камстай байна. Аа, ингээ камераа байна. Аа, за гэхдээ тэгвэл камер суйрлуулах шаардлагагүй. Тоосрагч ажиллаж аа л гэрэний бүтэн тойрол харчих юм шүү барыг. Одоо энэ хиймэл оюун ухаан олон талаас ингээд тусалнаа гэсэн байна. Samsung брендийн Bespoke Jet Bot тоосрагч. одоо дараагийн бүтээгдэхүүн рүү төвшин намайг авч явнаа. За одоо энэ энэ бүтээгдэхүүн болохоор ийм юм байна. Samsung брендийн хувтас идлэлийг уураар арчилдаг шүүгээ гэж. Хэрвээ таны ойр дотны хин нэгэн харшилтай эсвэл мэдрэмтгий бол энэхүү уурын шүүгээ зайлшгүй хэрэг болох болно гэж Jet Stream технологи нь хувцсыг сэргээж өндөр түвшинд цэвэрлэх болно гэж. Бижаа гэж хэлж болно шүү дээ, тийм. Эдгэрийг ингээ үлгчих юм бол гоо сэргээчих юм шүү. Тэгээ өндөр температурын уур а даавны гүн рүү хүчтэй нэвтэрч вирус бактерийг 99.99 тоосыг бүр 100%, үнэрийг 99% а бусад хорт бодисыг 99% устгах нь гэж. Энд чинь барин хийм цэвэрлэгэнд өгчсэнээс ийш хийчих юм шиг барин тий. Одоо энэ дөр суурьсыг хиймэл оюун ухаан таны байнга хэрэгэлдэг тохиргоонуудыг санаад өөрөө тэрүүгээр автоматар тохируулах. Би эхний эдгээр сануулгах тохиол гоцсон байхад тэгэл өршлүүлээл дараа дахин явчих юм шне. Yes. Alt цикл линк функц нь цэвэрлэгээний мөчлөг дуусны дараа хатаах горимтой хатаах горимыг автоматар тохируулдаг гэж. За энэ нь таны цагийг хэмнээ зогсохгүй хувцсны шаардлагад арчилгааг хийх болно гэж. Аа. Тайм намайг сонсож байна ойлгож байна. Сонсоод би энийг жоохон шокрол үлдээд байна. Аа. За хувцсан цэвэрхэн боловч тааламжгүй үнэр үнэртэх тохиолдлууд байдаг. Жишээлбэл хоол эсвэл утааны үнэр, хөлөс тамих, шарсан дахиа, хин цэвэрлэгээний үнэр зэрэг эвгүй үнэрийг 99% арилгах за шүүлтүүрээр тоноглогдсон гэж. Хагас цагийн дотор хувцастай шинхэн болж гарч ирнэ гэж. Яа. Зүгээр шүүгээндээ хувцас хийгээл тэгээ шин болгоод гаргаад ирэх гэсэн үг шүү дээ. Өөрөө цэвэрлээл тий. Мэдрэгч нь хувцсны чиглэлийг хэмжиж боломжит богино хугацаанд хатаах болно гэж. Одоо чиний чихтэй байгаа хувцсыг өөрөө айл болох богино хугацаанд хатаачих юм тий. Тэр горим руу өөрөө шилжээд айл болох богино хугацаанд хатаахаар шууд чиглэсэн тийм тохиргоотой гэнэ. Тэгээ яарсан үед нөгөө нэг сараачгийн цамц мунцаа ингээл гялс хийгээл. Тэгэл танд үр дүнтэй богино хугацаанд хувцас хатах үнэхэр боломжтой гэж ш. Энэ өстө биз дээ. Энэ бол өмнөхөр бас хэрэгтэй юм байна. Хизээч ийм шүгэ харж байгаагүй. Энэ хөргөгч юм байх гэж бодсон ч. Би харин гадна талаас насч хөргөгч харагдаад чи хөргөгч биш. Энэ бол хувцсны шүгэ. Одоо орчин үед юу н хувцсны шүгэ бол нэг ийм болох нь зүү ёсны хэрэгэлтэй тийм. Үнэхээр маш хэрэгцээтэй шүүгээ байна. Ухаалаг шүүгээ гэж баг нэрлэх юм байна тий. Тийм бай. За тэгээд Samsung брэндээс а танд энэ ухаалаг шүүгээгээр хувцас арчлахыг санал болгож байгаа байна. За. За дараагийнх нь явъя. Чи ингээ уншиж өгөл гоё юм байна. Би ингээд энийг Чи тэгээд миний унснаас ойлгоогүй юмнуудаа шууд асуугаа яваад иж болно шүү дээ чөлөөтэй. Тий. За. За ингэнэ. Бид эрүү сарвал сайхан байх нь бидний амьсгалж буй агаарын чанараас шууд хамаардаг гинэ. За энтэй санал нэг нэгтгэв. Наач яг өнөө бид нөгөө агаараас болоод танад ерөөсөө идэхгүй амар удаад байгаа шүү дээ. Чи тэгээ одоо энийг юу гэж бодож байна? Энэ зүгээр ингээ харахад бол нэг дөрүүлжээ хайрц. Аа диффузер шиг тэг харагдаж байна. Тэгтэл энэ өөрөө агаар. За Windfried их нэг дог нь 60 мянган бичил нүхтэй бөгөөд түүгээр дамжуулан урсгах агарын урсгал зөөлхөн сариндаг тул та үүнийг салхилахыг мэдрэхгүй ээ гэж. За би наасаас таах уу? За. Талын гэж юм би таа. <laughs> Жарны уу ширхгийг харж байгаа ийм тал байна. Аа. За тэгээд э, цэвэрлэгч дуу чимээ багтаас бол таныг амрах үед саад болохгүй гэж. Миний нэг таньдаг юм ихтэй нөх амар хашилтай. Тэгээ хашлын үеэр бүх цонхнуудаа хаагаад агаар зэвшүүлэгчээ 100 ажилуулдаг тухайнад ярьжсэн байхгүй юу? Би болохоор агаар агаар шүүгчийг зөвхөн өгвөл агаарын бохирдлыг шүүдэг ойлгоцсон байсан чинь тэгээ нэрээ бодоод үзэхээр тэр чин цонхоор ингээд ургамлын юм тоосонцрууд маш их орж иж байгаа. Тэнгүүд цонхнуудаа бүгдийг нь хаагаад энэ агаар шүүгчээ асаагангууд хашил нь харцангуй намддаг. Тэгээд тэр үеийг би тэгж давдаг гэж надад ярьжсэн. Тэгэхээр энэ дээр бас тийм хашилтаагаа тэмцэж байгаа хүмүүст онцгой хаш холбогдолтой гэсэн байна. За олон үед цэвэрлэх систем нь 3 шүүлдүүрийн үе шаттай. Эхний шүүлдүүр нь том ширхэгтэй тоосыг шүүн, хорт хий нүүрсний үнрийг зайлуулдаг. Хипа шүүлдүүр нь бактерийг устгаж хамгийн жижиг тоосонцор болон хашаал үүсгэгчийг танаахаас арилгаж өгнө. Хэрвээ танаа гэр том талбайтай бол энэ загвар нь хоёр цэвэрлэгчийг нэг болгон холбох боломжтой гэдгээрээ давуу талтай. Энэ цэвэрлэгч нь PM лазер мэдрэгчээр тоноглогдсон бөгөөд энэ нь танд агаарын чанараа хянах боломжийг олгодог. Мэдрэгч нь хамгийн жижиг тоосонцрогч сорж Easy View дэлгэцэн дээр агаарын чанарыг дөрвөн өнгөний айл нэгээр нь мэдээлэх болно. Тэгвэл ин хэм байна. Агаар муу байна, сайн байна. Агаар бохор байна, цэвэр байна гэл гарчих юм шүү тий. Улаан ногоон гэрлэр ингээл гарчих юм байна л да. Энэ агаар цэвшүүлэх чинь энэ зөвхөн хэрэгцээт төхөөрөмж чинь байх төдийгүй. Интерьерийн чинь хувьд загварлагаар чимэх болно. Түүнийг би харж байна. <laughs> Нэрэл энэ. Одоо ингээл энэ арын ингээл юутай бас гоё хошиж штэ. Эцэст нь алсаас удирдахыг хүсдэг хүмүүст маш хэрэгтэй зүйл. Оо зөө зөө. Bespoke агаар төвшрүүлэгч нь Smart Things application-ыг ашиглан алсаас удирдах боломжийг олгосон юм. Бид нэр бүгдөө энэ аппликейшн утас нэрээр татчих юм бол Samsung-ийн Bespoke-ууд ингээд бүгдөө удирдахдах юм байна. Асаа хунтраа хагаарын чанар шүүлтэрийн төлөвийг шаалгах, ажилуулах боломжтой гинэ утаснаасаа тэр аппликейшнээр дамжуулаад за ингээ ерөөхдөө болсон bespoke агаар цэвэршүүлэгчийг ашиглан цэвэр агаараар амьсгалаарай. За дараагийн бүтээгдэхүүн юу вэ гэхээр Samsung брендийн bespoke хөргөч За энэ бол амьдралын хэм маяг, стайл, имижэд төгс зохицох интерьерийн хөргөгч юм а гэж. Энэ бол хөргөгчиг биш хан шиг харагдаж байна. Нэг тийм тавилга гэр орны декорын нэг юу шиг санагдаад тах юм. За тасалгааны нэг юм уу шиг. Энд дэр ингэсэн байл да. Хоёр хаалгатай, нэг хаалгатай, эсвэл гурав дөрвөн хаалгатай гэх мэтэр та өөрийн шаардлагад нийцүүлэн бисбүк хөрөгчийг бүтээх бүрэн боломжтой гэж. Аа, э, хаалгын салхи юм уу? Алидаа мань юу гэж гараарай. За. Оо, энэ минь ямар ч гоё онгоо дээ. Нэг онгод юм шиг. Вау. Бас нэг өвөрмөц онцлог нь нүүрний хавтанг сольж болдог гинэ. Аа яг юм байна тий. За тэгээ энэ хавтанг амархан сольж болдог нь танаа гэрийн дотоод засалт ямар ч байсан хүснээрээ нийцүүлж болдог сайхан боломжийг танд нээж өгч байгаа маа. За энэ хүү минимал загвар нь гоёмсог хаалга, тохлог, толгор ард. Аха. За тэгээд далд дэлгэц а саар л ингээ хадгалах самнууттай. За all round cooling технологи нь дасалгаа бүрийг жигд хөргөх үүрэгтэй байна. Тавцсан бүрт агаарын чөлөөтөө нэвтрүүлэн эргэлдүүлэх агааржуултын нүх байдаг ба агаарыг жигд хуваарлна. Үүний ачаар хөрөгчөнд байх бүтээгдэхүүн хамгийн оновчтой температуртай байж шинэлэг байдлаа удаан хадгалдаг юм байна. Хөрөгчний дотоод зайг ухаалгаар шийдэж өгсөн нь жишигт нийцсэн байдаг. Space Max технологи нь сайн чанарын хамгаалтын бүрхүүлэлтэй мөн маш нэмгэн ханддаг гэнэ. За энэ дотроо том зайтай хэрнээ гадна тал нь стандарт хэмжээтэй учраас таны галт тогооны интернет төгс зогцсноо. Тийм бай, түүнийг би харчихлаа. Аа яа. Хөрөгчн дуутай байх нь өнгөрсөн үед л байсан гинэ. Дижитал инвертер технологи нь хөргөх шаардлагатай төвшин ажиллах гормыг автоматар тохируулаад авчихна. За тэгээ дуу чимээ баг, захилгаан баг зарцуулж удаан эдлэгтнэ гинэ. За энхүү хөрөгч нь дэлхийн гэр ахуйн захилгаан хэрэгслийн хамгийн дэвшилтэд технологи байж болох таны галт тогооны зайлшгүй хэрэгцээг бүтээгдэхүүний нэг болох болно гэж. Анх удаагаар хөрөгчөө өөртөө бүтээж авах тухай бас уншлаа. За ингээд сая бид хоёрын танилцсан, ревю хийсэн зүйл бол Bespoke Samsung-ийн Bespoke хүргэж байлаа. За тэгээд бит хоёрын ревю энэ mm. хүрээд дуусчин те. Та нартаа бас хэрэг болох болов уу гэд бүр дэлгэрэнгүй тайлбартай ингээд ревю хийж үзлээ. Тэгээд хамт үзсэн та нартаа маш их баярлалаа.